Ouh là là, j'avais oublié de mettre le son de mon micro. Ah oui, alors ça c'est embêtant. C'est Raven, la DJ qui me dit ça. Et ça c'est très très embêtant effectivement. Euh, et en plus j'ai l'impression que on n'est plus en direct. Si, on est toujours en direct. Aïe. Euh, ah oui. Ah voilà, elle est la Raven. Et est-ce que c'est toujours en direct Je sais pourquoi j'avais oublié de mettre le micro. Aïe, aïe, aïe. Ah, je fais toujours des bêtises, moi. Et maintenant, je sais même plus si on est en direct. Alors, euh, oui, on doit être en direct. Bon, bah, c'est bon. Voilà, par contre, je sais pas comment je fais pour ouvrir le direct. Euh... Le début est inférieur. Ah, voilà, ça y est, c'est bon, Je suis. Donc alors du coup, il faut que je réexplique parce que c'est pour ça qu'il y avait des gens qui regardaient qui sont partis. Aïe aïe aïe. parce que j'ai pas pu expliquer. Mince. Ah, c'est bête. Donc voilà, alors euh, on a euh, Camerina et Mantalo ont réussi à fabriquer, alors c'est assez extraordinaire, c'est un système de chars qui sont là et qui avancent tout seuls qui vont faire le tour de la place. Ils vont pas passer au milieu pour éviter de chasser les avatars. Ah, allez vous voilà, Ils vont euh, donc on, lance le char, on peut monter dessus. Donc des gens peuvent monter sur le char. Et dès qu'on est monté dessus, on est entraîné par le char. Voilà, toc. Hop. Et en plus, il tourne de tous les... Si tu te poses dessus, normalement, on est entraîné par le char. On pourrait presque mettre, on presque mettre dessus, mais le problème c'est qu'on passe derrière, euh, on passe derrière le, carnaval, comme c'est le cas dans le réel d'ailleurs, on passe euh, derrière, mais là ça sert à rien qu'il y ait du public derrière, et du coup euh, ça va permettre de, de, danser, il y a des gens qui pourront danser sur le char, et il bougera, voilà. Ah oui, là c'est assez fort parce que je sais pas comment il a fait pour que l'avatar posé sur le char euh, voyage avec le char. Ça c'est assez étonnant. Voilà. donc il tourne jusque là-bas et après il va s'arrêter là-bas. il va s'arrêter au bout. Et donc ça permettra de voir passer les chars à la fois devant, devant toi en tant que DJ et de l'autre côté. Et tout en ayant quand même pas mal de monde qui restera au milieu. Ça fera quand même une masse euh, et peut-être un char au milieu, un char fixe qui restera au milieu. donc ça, ça sera, je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Ah, j'ai eu euh, Linden Life, enfin, Second Life, ils m'ont demandé de, une photo et le LM pour le mettre en vedette sur la, le guide des destinations. Donc ils vont annoncer le carnaval. Mais du coup j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que si en plus Second Life l'annonce officiellement, on risque d'avoir à un moment donné peut-être trop de monde. Enfin on verra. Bon, ça va être euh, délicat mais... Alors avec mon téléphone, j'ai réussi à scanner l'Apollon. Pas les sculptures en bas, mais l'Apollon. Et donc euh, c'est Camerina qui est en train de le préparer. Et euh, on va peut-être avoir l'Apollon en 3D. Le seul problème, c'est que je l'avais en contre-jour, donc euh, il n'y a que les fesses qui sont bien éclairées. Enfin bon, je vais essayer d'y aller un, soir, enfin fin d'après-midi pour avoir l'autre côté. Et puis voilà. Donc là, on n'a pas encore installé la scène. Je pense, donc on va installer la scène comme les autres années ici. Alors du coup, on, fait, on mettra des lumières de chaque côté. Et je pense qu'on mettra la scène. Tiens, je vais tout de suite tester la dimension de la scène par rapport au char. On va la faire venir un petit peu sur le peut-être sur le, truc. Je pense que le char passe ici. Donc on pourra te mettre en hauteur. Euh, voilà. Je pense qu'on pourrait faire une scène euh, comme ça. Bah moi je. Oui si tu as ta propre table de mix, oui c'est bien. Comme ça on Elle sera peut-être moins grande que les autres années, mais on va remplir avec des. De toute façon tu as besoin de rien d'autre, tu as juste la table de mix. je vais lancer le char pour voir s'il passe devant. Hop, voilà. Alors qu'il y a Camerina qui essaie de comprendre comment fonctionnent les, euh, euh, les projecteurs de façon à, à, ce que les projecteurs fonctionnent bien. Donc je vais essayer de te mettre bien dans l'axe. Voilà, donc on fera une vraie scène avec euh, un peu avec des trusses. Euh, on fera tout ce qu'il faut. Voilà. Donc là on est bon hein, au niveau de la scène. Je pourrais peut-être déjà mettre une scène comme ça. Tiens, je vais mettre ça en attendant. Juste en attendant pour que ça ressemble à une scène. Euh, je ferai mieux, mais je vais mettre ça en attendant. Toc. Voilà, hop. Voilà. Hop, ça, ça, ça, ressemblera un petit peu. Et je mettrai quand même des, des, des barres avec des lumières quand même. Et des haut-parleurs. Je pense qu'on mettra des haut-parleurs de chaque côté. Voilà, sauf si tu as des haut-parleurs. ok voilà alors je vais attends, je vais réduire ça toc euh, de quoi tu veux dire si tu vas chercher sur le market, j'ai pas regardé. Euh, attends, je... Euh, euh, je vais regarder ce que tu me dis. J'ai pas, j'ai pas vu ce que tu m'as dit au début. C'est pour ça je sais pas ce que tu cherches. Alors, je prendrai. Je suis déjà. Ah, bah, je sais pas. Parce que moi j'ai des haut-parleurs, j'ai pas mal de trucs qu'on avait déjà installés. Donc a priori, y a, on a déjà pas mal de choses. Euh. J'ai aussi une grande scène, mais malheureusement elle est peut-être un peu énorme. Avec un toit. Là je pense pas qu'il y ait besoin d'un toit. Donc on va... Euh, ouais. Voilà. Après, je sais pas, Camerina est en train de regarder pour les projecteurs, pour qu'ils fonctionnent. Et moi, je vais mettre quelques arbres ici pour faire comme s'il y avait le jardin derrière. Parce que là, malheureusement, c'est un petit peu vide ici. Ah oui, elle a tout traduit, là, tous les trucs. Je n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Oui, je et ah, surtout, je vais mettre la grande roue, parce que si, puisque tu es déjà venu au carnaval de Nice, tu sais qu'il y a une grande roue derrière ici. Et donc je vais mettre une grande roue euh, qui va euh, qui va être derrière. C'est ce que je vais installer maintenant d'ailleurs. Alors il faut que j'arrive à la poser. Par contre ça va pas être évident. Ça va être un truc un petit peu compliqué. Euh, Alors ça, ah j'ai oublié que ça c'était pour mettre les grandes lumières. Mais... Attends, je vais faire un test. Euh, voilà. Ça, c'est le truc de vraiment pour la fin. C'est ce qu'on va allumer à la fin. Ah, j'ai aussi des confettis. J'ai des... Euh, je pense les mettre au début, quand tu dis 1, 2, 3, 4, 5, comme dans la vraie. Euh, plutôt qu'un canon à confettis, je vais peut-être les mettre sur moi. C'est pas des confettis, c'est des particules. Mais je pense que ça peut être pas mal parce que sinon euh, les confettis, les canons confettis, j'en ai vu plusieurs, mais ils sont, c'est pas assez puissant pour aller jusqu'au bout. Ça va pas très loin en fait, on les voit pas vraiment. On les voit, mais on les voit que quand on est vraiment à côté. Donc du coup, j'ai trouvé un truc qui ressemble à des confettis. Attends, je vais regarder où c'est. C'est, c'est, c'est. J'ai mis ça dans l'objet Dans ah la mince, je sais plus où c'est maintenant. Bah, il faut que je sache où c'est parce que sinon, si je me trouve, si je me... Utile carnaval, voilà. Particules, grosse boule, ça c'est pour la fin. Et voilà, et donc je vais, j'ajoute ça. Et voilà, et ça c'est, en plus ça se, on les voit beaucoup plus vite que les, euh, que les, euh, que les confettis en, euh, en comment, en, c'est pas, pas les particules, c'est les... en texture. Si c'est en texture, malheureusement, on les voit moins bien. Donc là, c'est des confettis qui reviennent sur moi, en fait, que je pourrais mettre tout au début, donc je pourrais mettre pas loin de toi. Et dès que tu lances le carnaval, je les ajoute, et donc on a une vision. Et en plus, ça va assez loin. Ils vont assez loin, donc la caméra peut traverser. Donc pour le début, je pense que ça peut faire un bel effet avec la... Là, sans la musique, c'est pas terrible, mais quand il y la musique, je pense que ça peut être pas mal. Euh, et surtout, on les voit tout de suite, les, particules, alors que les textures... Moi, il y a des fois, il y a des textures que j'arrive pas à, voir au bout d'un moment, quand il y a du monde. Il faut juste que je détache donc le truc, détacher de vous. Et après, quand ça se termine, tout revient vers moi, surtout revient sur moi. Je récupère tous mes confettis tous les confettis reviennent sur moi. J'ai acheté ça dans un marchand de chez un marchand de particules qui fait des trucs pas mal. Alors j'en ai acheté, mais malheureusement elles sont trop, y ça fait trop de particules, on voit plus rien. Donc du coup, euh, c'est pas très très intéressant. Et après, sinon j'ai les confettis. Euh, quand je dis yay, yay, je jette des confettis, mais il faut le temps de les voir. Là on les voit, mais ah oui, tu les as aussi. C'est ceux de, du carnaval de Mazatlan. Yay, yay. Le problème, c'est que pendant un moment, au carnaval de Mazatlan, je les voyais pas, moi. Voilà, donc j'ai ça. Bon, c'est parfait. Voilà. Et là, j'ai fait un test de direct. Donc j'arrive à préparer le direct bien avant et à l'annoncer. Puisque là, je viens de lancer le direct alors qu'il était annoncé depuis une heure. Donc ça, j'ai bien compris comment ça marche. Ensuite, euh, j'ai aussi caché, là tu vois pas par exemple euh, le, chat, il est caché à droite. J'ai élargi légèrement l'écran sur mon second écran, ce qui fait qu'on peut me parler en privé même pendant le direct. Parce que sinon, euh, c'est un peu embêtant si on doit me dire des choses... Donc si tu veux me parler en privé, tu pourras me parler en privé, tout est sur le côté. C'est-à-dire j'ai caché le sur la partie droite, ce qui fait que mon avatar n'est pas tout à fait au centre, mais tu vois j'ai le, chat et hop je le mets sur le côté, on ne le voit plus. Donc ça me permet de ne pas avoir le, le chat au milieu, mais par contre on peut lire le chat dans le en bas éventuellement si ça c'est pas très grave. Ah, alors je vais essayer de poser la, roue. J'ai du mal à la retrouver, j'ai cru que je l'avais jetée la roue. Alors ça s'appelle observation well. Alors je vais quand même te présenter pour ceux qui regardent. Donc c'est Raven qui sera la DJ euh, du carnaval. elle, euh, elle, prépare, elle est en train de travailler sur le mix. Il y aura quelques surprises puisqu'elle va utiliser des musiques spécifiques niçoises. Et donc elle va faire un mix. Euh, des fois elle tient jusqu'à 2h du matin. On va, on va, voir, ça dépend de l'ambiance, on va voir si le carnaval se termine à minuit ou si on le continue plus tard. Voilà. En avant. Alors, je vais essayer de... Alors, je vais peut-être mettre une plateforme un peu plus haut. Je vais prendre le, truc ici. Je vais poser en haut parce que je veux pas rater. Il faut pas que je me trompe pour la grande roue. Il faut que je la pose peut-être pour l'instant en l'air. Donc elle devrait aller par ici. Je crois que c'est un, un, un raise, il me semble. Enfin, je vais quand même la, la poser en l'air parce qu'on sait jamais. Ah, pour la musique folklorique niçoise, oui, je sais qu'il y a un monsieur qui a partagé euh, le, qui qui s'appelle Palomba, Monsieur Palomba, qui a partagé justement le direct ce soir là, et qui est spécialiste pour la, euh, qui a été, euh, qui est ambassadeur pour la ville de Nice de justement du folklore. Donc peut-être on pourrait lui demander s'il a des musiques un certain nombre de musiques que tu peux utiliser, que tu peux remixer. Je peux lui demander hein, sur Facebook. Et comme ça, on peut peut-être euh, remixer effectivement les musiques folkloriques. Bon, il y a déjà ben, euh, Nitsa Label, évidemment. Mais ça, tu l'avais mis pour le quand on était invité au carnaval de Mazatlan. Alors, je vais chercher déjà dans mon inventaire la grande roue. Donc, ça s'appelle observation. Observation Wells. res meet au start. Il faut que je reste pour start. Alors, il faut pas que je me trompe là parce que si je fais une bêtise, on va retrouver la roue mélangée avec le carnaval et après pour arriver à s'en sortir. Bon, je laisse mon avatar. Non, je vais monter avec mon avatar là-haut. Attends, je monte sur la plateforme là-haut. Hein. Euh, je me mets là, comme ça il y a moins de risques si jamais je fais une bêtise, si elle n'est pas dans le bon sens. Donc observation well, je la pose ici, voilà. Ah non, ça c'est le res, oui. Ah oui, c'est bon. Palen res packager, please wait zero. Touche for menu. Bon. Alors normalement ça, pose la, grande roue. Ah, j'espère que je ne vais pas me tromper. Alors modifier. Parce que je l'ai acheté il y a longtemps cette grande roue. Elle était assez chère d'ailleurs. Alors, toc, on y va. Je l'avais acheté pour les précédents cybercarnavals. Donc normalement, elle devrait se poser là. Je vais donc la reculer. Je ferai un petit terrain là derrière pour qu'elle puisse se poser. Elle devrait être au milieu ici. Et j'espère que je vais réussir à la raiser. Alors attends, je vais enlever, je vais jeter ça puisque... Non, si je posais ça en bas, tiens, pour l'instant. Comme ça, si jamais il y a un problème. Voilà, je vais poser ça là. Ah ben je tombe, zut, oui, poum, pam, je suis tombé. Bon, alors je pose ça là. Voilà, je vais essayer de raiser donc là. Alors, euh, comment on fait À chaque fois, je lis pas le mode d'emploi et après, je me retrouve avec des problèmes. Ah, il y a quelqu'un en bas il y a Arnaud Daille. Je sais pas qui c'est. Bon, il y a quelqu'un qui se balade en bas, mais je crois pas. C'est quelqu'un qui a plusieurs années d'existence dans Second Life, donc ça doit pas être quelqu'un qui vient exprès. Non, c'est pas, il vient pas pour le carnaval. Alors, on y va. Alors, raise, attention, je raise. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aïe. Oula. Ah voilà, elle est trop... Oui, aïe, aïe, aïe, aïe, non, alors là je me suis complètement... Comment je fais Est-ce que je peux bouger le truc Non. Ah oui, je peux, ça, ouf. Je peux... Oh là là, mais c'est trop énorme ce truc, qu'est-ce que c'est que ce truc Ah, je suis dans le mauvais sens, c'est pour ça. je suis Heureusement que ça suit le truc, parce que sinon... Elle est énorme cette grande roue un truc de fou. J'espère que ça va pas faire trop de script. Euh, alors, bon, alors là, il y a quoi Ça, c'est pour monter dans la grande roue. Euh, ah, il y a un prix. Mais non, je veux pas qu'il y ait de prix, moi. C'est gratuit, normalement. Bon, c'est pas alors attention, on va l'approcher encore un peu. Voilà, on l'approche, on l'approche. Voilà, là c'est bon. Donc là, on a... Mais elle est un peu grande quand même comme roue, Elle est beaucoup trop grande. Elle n'était pas si grande que ça avant. Ah non, là c'est trop grand. Là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ah non, ça va pas du tout. À moins qu'on puisse la diminuer, mais... Non, c'est trop énorme. Elle est trop énorme. C'est pas celle-là que j'avais. Non, elle est trop grande. Ou alors c'est la place Masséna qui était plus petite. Parce que là, euh, elle prend toute la place Masséna quasiment. Non, c'est trop énorme. Alors là, je sais pas. Bon, ça doit pas être celle-là en fait. Ça doit pas être cette grande roue-là. Ou alors je peux la diminuer en cliquant peut-être. je vais voir s'il y a une dimension possible. Non, est-ce que là on peut diminuer À ah, contrôle panel. Alors je vais cliquer là-dessus. Non. Non. Ah non. Bon, bon, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc non, ça va pas, c'est trop grand. C'est vraiment énorme, ça, on voit plus que ça. Euh, attends, je regarde ici. Ah, elle est où euh, Raven, je ne sais, me sais même plus où j'ai volé. Ah, mais je suis dedans, je suis on est coincé dedans, mince. Ah, zut, on est coincé dedans. Bah oui, alors là, c'est malin. Attends, je vais m'asseoir sur le, sur le banc, là. On m'asseoir ici. Ah oui, je suis désolé, t'ai coincé à l'intérieur. Alors attends, je, peux même plus m'asseoir quelque part là. je vais essayer de m'asseoir là, m'asseoir ici. Non, pourquoi je peux pas m'asseoir ah si, je... Ah, si, tu as réussi à sortir Attends, si je m'asseyais dans un truc là-dedans. Voilà, je me suis assis dans le dans le truc. Mais alors maintenant, oui, je... Ah zut. Maintenant, je suis dans le truc d'observation. Oui, ça, je suis mal parti là. Il faut que je me lève. Mais il me semblait qu'elle était beaucoup plus petite, euh, cette, roue. Là, ça va pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'elle me dit, Camérine euh... euh ah non, c'est Raven, je confonds. Alors, attends, je vais. Et si j'arrive à la diminuer, peut-être en la cliquant, je vais essayer de diminuer complètement la roue elle-même. Ah, il y a Eric. Ah ben oui, parce que c'est avec l'artistique qu'on organise. Il faut que je le fasse monter. Attends, là, il y a un truc qui est complètement... Euh, attends. Il faut que je le fasse monter. Hop. Alors, je vais baisser la... Je vais essayer de réduire... Ah, j'ai réduit la roue. C'est bon. Alors ça, c'est bien. Donc, je vais réduire la roue voilà. Je vais aller chercher Eric tout à l'heure. Euh, il doit être à l'artistique, mais il, faut que je le fasse venir sur le carnaval. voilà, la roue est bonne. Mais il faudrait que j'enlève juste le, truc pour la faire fonctionner. Ça sert à rien que les gens ne se montent dedans, ça va faire du, du lag. Je pense que ça va faire du lag. On va pas la faire fonctionner. Bon, je verrai plus tard. Déjà, j'ai trouvé comment la... Ah bah, Eric, il est là. Salut. Voilà, on est là. Voilà, tu es au carnaval de Nice. Salut. Attends, j'ai baissé la voice. Attends, je vais remettre la voice un peu plus grande, un peu plus haute. Voilà, voilà, alors on est en train de préparer la, place du cybercarnaval. Alors tu as vu, j'ai mis du cybercarnaval, on voit l'artistique au fond. Derrière. Je sais pas si tu le vois. Ah oui, d'accord, alors j'ai mis que l'entrée, j'ai pas mis la suite parce que. Mais peut-être euh, au bout je mettrai un téléport pour descendre à l'artistique. Hein, c'est-à-dire que je vais, si tu, euh, il est là-bas, regarde, il est là-bas. Et on, a réussi, le, la personne qui travaille avec Camerina, le scripteur Mantalo, il a réussi à faire un truc assez extraordinaire parce qu'en seconde là j'ai jamais vu ça. Un char qui va tourner, il va passer devant l'artistique, il va retourner là-bas. Et on pourra monter dessus et danser dessus, on sera entraîné par le char. C'est Ouais, c'est assez extraordinaire. Alors, il est un peu petit, hein, j'ai dû le diminuer parce que sinon ça n'allait pas. Mais, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un téléport au, dès qu'on sera rentré. Il y aura un téléport qui amènera à l'artistique en bas pour le visiter. C'est une bonne idée. Voilà. Ah, il y a Alexandre. Euh, bonsoir, je vous regarde via YouTube. Ah non, c'est la préparation. Il y a Alexandre Van Der Steen qui est... Ah ben, s'il veut venir, il peut venir, Alexandre Van Der Steen. On va le... On va le faire téléporter, faire téléport. C'est la préparation du cybercarnaval. Le cybercarnaval, c'est... Euh, ah, il y a quelqu'un d'autre qui veut venir. Ah, il était présent... Euh, euh, non, c'est quelqu'un qui était présent au premier carnaval. Ah bah, je vais... Voilà. Ah, elle a vu à Cannes. Ah, ben, c'est bien, il y a des personnes qui suivent le, direct. On va les faire venir. Alors. Attends, tu es où Je t'entends parler, mais je ne sais plus où tu es. Alors donc là, on est avec Eric Léon, qui est le directeur artistique et conservateur de l'artistique, la donation Ferrero à Nice, qui est reproduite ici. Et où Ah bah ben voilà, il y a Alexandre van der Steen. Bonjour. Voilà, alors c'est pas ce soir, hein, c'est le 26 à partir de 21h30, le carnaval virtuel. Et il y a aussi donc Attili Magique qui est là, qui paraît-il a vu mon premier carnaval. Mais c'est le premier virtuel ou le premier... Ah, elle n'a pas de voice, mince. Alors, je, elle ne nous entend pas. Ah, ok. C'est moi qui étais présente au premier carnaval. Mais alors lequel de premier carnaval Le premier... Euh, le premier virtuel alors. C'était il y a 12 ans, le premier virtuel. Alors on va aller sur la place du carnaval. On va, on va aller parce que là on est devant l'artistique, donc dont Eric euh, est le conservateur, où il y a la donation Ferrero et où on devait projeter la rétrospective des cybercarnavals. Et finalement, euh, bah, du coup, on, ne fait que le cybercarnaval. Et, on et le jour où l'expo ouvrira, on projettera en plus ce cybercarnaval. Donc Ravens et la DJ qui va faire le mix. Elle cherche d'ailleurs, tiens Eric, si tu connais des musiques, elle euh, a déjà le euh, Nitsa Label, mais elle cherche tout ce qui peut être niçois pour faire un remix. Je vais essayer de voir si je trouve ça. Alors là, on est là et on a les chars. Donc normalement, il y aura sûrement un char au milieu ici. Il y aura un char là. Il y aura un char de Edunation, l'université de l'Illinois et aussi l'école allemande de euh, Salem. Euh, il y aura un char de Virtual Ability. Mais ça, ce sont des chars fixes. Des chars qui seront ici en arrière. J'ai fait deux photos là. Ah attends, je vais peut-être essayer de baisser ce char là parce qu'il est en l'air. Il n'est pas très. C'est pas un vrai char là pour l'instant, c'est juste une, une maquette. Attends, je vais mettre celui-là en dessous, comme ça tu auras une vision. Ah, il y a Eva El Governator, bonjour. Ah, il y a du monde qui arrive pour la préparation. Voilà. Donc là, c'est... Il y aura sûrement un char fixe qui sera peut-être un peu en arrière, avec quelques animèches dessus. Là, c'est pas des vrais avatars, c'est des animèches, les deux, plus la dolly. Voilà, on va monter. Et avec le High Love Nice, je pense, Et tu sais que j'ai été cet après-midi avec mon téléphone qui a le lidar, le, laser, scanner l'Apollon sur la place Masséna. Mais bon, euh, il paraît que Camerina est en train d'essayer de le faire en 3D, mais il paraît qu'il est un petit peu pixelisé, mais enfin bon, on devrait arriver à l'avoir en 3D. Bonjour Eva Elgovernator. Voilà. Bonjour. Ah, je sais pas qui est Eva. Ah, French et Spanish. Bonjour. Ah, elle sur YouTube, euh, Eva. Très bien. Très bien. Voilà. Alors on va montrer, parce que, <coughs> on va montrer Eva, voilà, qui est là. C'est bien comme ça, je vais envoyer la com. Euh. Ah mais elle est habillée déjà en carnaval. Mais le carnaval, Je ah, mais je sais pas si elle comprend le français. Euh, the carnival, euh, virtual carnival euh, is 20, alors là, combien on dit 26 Le 26, 26 février. Et pour la première fois, on ne fera qu'un seul carnaval. Ah oui, ok, elle comprend. D'habitude, je fais plusieurs petits carnavals que je filme pour avoir des très bonnes images. Et ça permet de faire plusieurs carnavals. Et là, malheureusement, c'est pas, enfin, heureusement, on va être dans les conditions réelles du carnaval, c'est-à-dire un, seul seul défilé en direct. Enfin, on aurait pu en faire plusieurs, mais euh, il sera complètement en direct sur YouTube. Du coup, c'est assez risqué parce que le moindre incident euh, de serveur s'il y a du monde, on va se retrouver euh, à devoir se reconnecter. Donc je sais pas. Ah oui, là il faut... Ça va être totalement direct. C'est aussi angoissant qu'un vrai carnaval parce que il faut être sûr que tout soit prêt. D'habitude, quand je fais les, les soirées, il n'y a que nous qui les voyons, puis après, je fais le film et je monte le film après avec les meilleures images. Est-ce que là, il faudra que je fasse des, des caméras vraiment euh, euh, plusieurs caméras avec un HUD pour pouvoir les... Si jamais il y a un problème, je change de caméra. Voilà. Ah oui, je, redémarrerai tous les serveurs du moyen Moyen-Land un peu avant. Donc là, il y a la grande roue. Il faudra que je mette d'ailleurs un petit peu de... Je sais pas si je peux mettre sur la grande roue des hum, des lumières parce que c'est pas très c'est un peu gris il faudrait que j'arrive à trouver des lumières pour la grande roue ça je verrai ça alors je vais peut-être enlever ça save voilà je sauve la grande roue je vais jeter le, le le rez et le dérez voilà et donc on pourra monter si vous regardez ici on peut monter sur le char et défiler sur le char voilà si vous montez sur le char vous êtes emporté par le char. Voilà. Si vous sautez sur le char, vous serez emporté. Ça, c'est une fabrication spéciale Moyaland. voilà. il va passer de l'autre côté. Bah, la roue, non, je l'ai diminuée, là, la roue. Euh, à quoi qu'elle est encore grande, mais bon. Mais j'ai réussi à la diminuer, donc a priori je pourrais sûrement encore la diminuer. Je vais essayer d'ailleurs, je vais essayer de la diminuer encore une. Ah ouais, mais alors là il faut faire chaque truc indépendamment. Bon. Euh, je vais tout attraper en même temps. Voilà. Je vais essayer de la diminuer encore. Un petit peu. Voilà, voilà. En fait, je peux la diminuer comme je veux. C'est pour ça que les autres années, elle était plus petite. Voilà. Et là, on est vraiment comme à Nice avec une vraie roue. Euh, je pense qu'on peut encore faire un tout petit peu plus petit. Voilà. Et après, je mettrai des lumières dessus pour faire un peu d'effet. Et voilà. et Alexander van der Stein, il est... Non, il est belge, je crois. Non, je me souviens plus qu'il est belge, oui. Oui, il est belge. Et est-ce que les carnavals en Belgique sont annulés Parce qu'il y a des beaux carnavals aussi en Belgique. Ah oui aussi. Ah ben il aurait fallu les faire dans Second Life. L'autre jour, j'étais invité par le carnaval mexicain de Mazatlan. Et ils ont fait un hommage à Nice et Venise. Donc ils ont, je leur ai prêté un char et on est venu participer. C'est un nouveau carnaval virtuel. Parce que cette année, il y a pas mal de carnavals euh, qui tentent la virtualité. Euh, mais Nice, ça fait 12 ans qu'on fait le carnaval virtuel. Voilà. Ah, Eric qui vient voir et je crois alexander il était au vernissage de l'artistique. Oui, je crois bien aussi. Il était passé. Voilà. Alors là, on prépare la scène pour Raven, elle va être là. Après, je lui mettrai les éléments. Je vais peut-être regarder tout de suite euh, pour la scène ce que j'ai. Je vais pas le faire en bas parce que sinon tout se mélange. Je vais C'est bien, j'ai fait des photos, je vais les envoyer à la com lundi, au protocole. Ah, ah oui. Et ce, je viens d'avoir Second Life, euh, un message privé sur, euh, euh, sur Instagram. Ils m'ont demandé des renseignements pour pouvoir le partager sur Second Life en accueil. Ils vont l'annoncer en, en, événement. donc ça, ça va faire de la publicité. Ah, il y a du monde en bas, alors je sais pas si c'est des gens qui... On va mettre un téléporteur en bas. Ben oui, il y a un téléporteur, mais caché pour l'instant. Non, il y a des gens en bas, je sais pas si je vais les chercher. Non, ils viennent peut-être pas pour ça. Hein. Ils visitent l'île, peut-être 6 ans. Alors, qui sait, c'est des gens qui ont 12, 6 ans, 12 ans. Voilà, donc là on a une historique ici du carnaval qui a participé au premier carnaval virtuel. Voilà. Où ça, l'historique Ah bah la, dame qui est là. Ah, oula, oh là, de, du sang dans les... Euh, gore. Voilà, C'est... Euh, Magique. Voilà, elle a participé au premier carnaval, apparemment, d'après ce qu'elle me dit. Euh... J'ai vu... Euh, au premier carnaval de Nice. Et elle a été à Cannes et elle a vu mes bus à Cannes à l'époque. Voilà. Voilà. Super. Mais à l'époque, il, était un petit peu bricolé le carnaval. C'était, il n'y avait pas encore. Euh, ah non, mais pour le carnaval, c'est bien. Voilà. Surtout le carnaval en temps de, pandémie. D'accord, bah donc tu pourras venir. le mieux c'est de venir un peu avant parce que s'il y a trop de monde, on risque de saturer le serveur et donc euh, il y aura peut-être plus de place à un moment donné. Alors là, non, il n'y a pas de thème cette année puisque le thème c'est le cybercarnaval, voilà, c'est tout. un costume, je vais me déguiser en moyen. Ah bah oui. avatar l'avatar de l'expo. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, j'ai mon costume. Ouais, alors coupe bien la voice en partant. Voilà. ça, c'est un conseil pour ceux qui arriveront dans Second Life. Quand ils quittent, bien couper la voice s'ils ont ouvert le micro, parce qu'on continue d'entendre même quand on est coupé. Parce que c'est pas le même serveur. Voilà, donc euh, on va maintenant Euh, voir la scène. Oui, c'était la scène. Alors je monte juste un peu dans le ciel, poser une scène pour voir ce que j'ai comme élément pour la scène, pour Raven Alors je vois qu'il y a aussi des gens qui se baladent là-bas. Je vais regarder quand même. Running, ah ouais, non, c'est quelqu'un qui, qui voyage sur Second Life. Voilà, bon. Donc on les laisse, c'est des touristes qui visitent l'île Moya, donc ils sont en bas. Mais bientôt, je mettrai un téléport pour pouvoir euh, monter au carnaval direct. Alors, on va poser une scène. Alors, scène. Scène. Alors, scène. Scène carnaval. Tiens, j'ai une scène carnaval, mais je sais pas si... Je vais la poser pour voir. Oui. Non, c'est trop grand. Ah, c'est pas ça. Ah, elle était énorme au début, la scène carnaval. Alors, scène bois carnaval. Là, ah, voilà, scène bois carnaval. Non, ça, c'est les gradins. C'est pas ça non plus. Ah zut, alors ça, c'est embêtant. Je trouve pas la scène. je vais chercher si je trouve une scène quelque part. Alors, lumière, scène, scène tout court. Ah non, ça c'est une scène très ancienne. Alors là c'est embêtant, j'ai plus de... C'est une scène du tout début de Second Life. Lumière scène. Non, ça c'est la lumière. Ah, je trouve plus la scène, c'est bizarre. Hein. Alors je vais quand même regarder pourquoi. Objet. Comment ça se fait que j'ai plus de scène hmm, Alors j'ai cherché Truss. Spotlight Truss, mode optionnel. Spotlight System. Alors c'est peut-être ça. Je vais mettre les spotlights ici. Non, ça c'est les spotlights. Mais ça on a trouvé des nouveaux, donc on n'a plus besoin. Euh, spotlight System. Imprime stage. Bon, c'est bizarre, j'ai tout perdu. à moins que j'ai mal écrit scène. Ah, plasma complète, lumière scène C'est là que je replace une plasma Sénat, ce serait bête. Hein. Ah non, oui, c'est la plasma Sénat complète que je repose, non. C'est pas bon, mais peut-être dessus j'ai la scène. Alors, est-ce que j'ai une scène Est-ce que j'avais une scène à l'époque Non. Bon, je vais tout de suite la jeter, parce que ça va prendre une tonne de... Ah, je jette la plasma Toc. Non, bah alors j'ai pas... Euh, hmm. Ah, tu as pas... Alors, je... il y a Raven qui me dit en privé qu'elle a pas le tag. Alors, je, reviens. De toute façon, j'ai pas trouvé. Il faudra que je reconstitue une scène parce que j'ai pas trouvé dans mon inventaire. J'ai dû jeter les, les trucs. Alors, attends. Je t'ai pas... Tu es pas dans le Moyaland Je vais te donner le groupe. Invité dans le groupe. Moyaland. Moyaland. Hop. Ok. Choisir Ravensundul, Envoyer les invitations. Ah oui, c'était sur ton ancien compte. Bah, si tu veux monter la scène toi-même pour avoir ta propre scène, le tout c'est de ne pas cacher trop l'Apollon, parce que ça c'est vraiment la chose reconnaissable. On peut cacher légèrement les sculptures en bas parce que je ne vais pas réussir à les faire en 3D. J'ai essayé de scanner avec mon téléphone, avec le laser, là, mais euh, impossible de scanner les... Il aurait fallu que je puisse monter sur la de l'autre côté dans l'eau, mais je ne peux pas aller dans l'eau, donc euh, de la fontaine. Donc j'ai pu faire que l'Apollon en tournant autour. Donc si ça cache un petit peu les... Il faut qu'on les voit un petit peu, mais si ça cache un peu, c'est pas grave. Si tu veux même euh, qu'on enlève cette scène-là, on pourra l'enlever. Euh, tu peux placer un truc comme tu as envie. Par contre, il faut pas qu'il y ait trop de logos sur la scène dans la mesure où là on est avec le carnaval officiel. Donc il faut pas qu'il y ait trop de choses écrites, disons. Et puis voilà, c'est tout. Il faut surtout qu'il y ait Carnaval de Nice. Il faut me laisser une place pour marquer Carnaval de Nice en bas. Voilà. voilà. Ah, de toute façon, c'est le vendredi prochain. Hein. Bah ça, je l'ai, hein, le Carnaval de Nice. Je peux le mettre. Euh, parce qu'il faut que ce soit celui-là, là, celui qui est là. Voilà. Il faut pas qu'il ça soit le dernier roi des animaux parce que c'est annulé, donc c'est pas il est reporté. il ne faut pas que... Il faut être sur celui où il n'y a que le logo. En fait. Voilà. Alors là, on est là. Donc, après, il faut que je prépare la salle d'expo au fond pour exposer les quelques artistes qui avaient participé les autres années. Alors, on va, les on va inviter deux ou trois artistes qui avaient Yara Chapeau, Anélie Bayante qui avait participé pendant plusieurs années. Donc ils vont exposer dans les salles au fond, là-bas, qui étaient les salles d'expo. Donc la roue, ça a l'air d'aller au niveau de la dimension. J'ai juste un problème de lumière, je sais, à moins qu'elle ait des lumières, mais je suis pas sûr. C'est bizarre qu'elle n'ait pas de lumière du tout, ces roue, d'ailleurs. Qu'il n'y ait pas de système de lumière dessus. Je vais regarder s'il y a quelque chose. Non. Non. Je peux la faire tourner apparemment, mais j'ai peur que ça fasse un peu de lag quand ça tourne. Attends, est-ce qu'elle tourne 4, ça veut dire quoi 4 Elle n'a pas l'air de tourner. Faut je l'ai peut-être complètement détruite là en voulant la, alors je vais regarder. Ah, left, click, start, to start. Euh, non. Non, bah tant pis. C'est pas grave. Elle n'a pas forcément besoin de tourner pendant le carnaval, disons. Ben, j'ai regardé, mais malheureusement, la plupart sont... En mèche les nouvelles et du coup en mèche le risque c'est que quand je suis de loin ah, elle tourne ça y est elle tourne la roue mais il vaut mieux pas qu'elle tourne parce qu'elle est pas terrible euh, le problème c'est que quand c'est en mèche euh, je dès que je vais avoir la caméra au loin on va plus la voir en fait donc ça c'est un peu le problème je préfère avoir une vieille euh, roue à l'ancienne en prime normale. Alors je vais arrêter là. Voilà, je l'arrête parce que ça sert à rien de faire du lag. Euh, euh. Ouais, mais je veux pas trop non plus augmenter. Comme si je filme en même temps, je veux pas. Je vais essayer quand même d'être au minimum pour pas non plus euh, avec tous les avatars qu'il va y avoir. Je préfère être c'est pour ça le High Love Nice, on l'a fait, mais en assez haute qualité pour qu'on le voit de très loin. Parce que sinon, euh, c'est un peu le risque avec les mèches, c'est d'avoir des tas de choses qui sont invisibles. Et d'ailleurs, c'est ce qui était arrivé, j'avais trouvé des très belles tribunes, mais dès que j'étais un peu loin, elles, disparaissaient. Donc euh, du coup, euh, c'est un peu bête. Alors, je sais pas où est-ce que j'ai une scène. Est-ce que j'ai une scène quelque part euh, Ah, peut-être dans la boîte de nuit en bas. Non, j'ai une scène. Euh, enfin, une scène, j'ai les trusses. Je vais peut-être aller voir si j'ai les... Ou alors non, c'est toi qui le fabrique, tu m'as dit. Tu te débrouilles. Ok, il faut quand même qu'elle soit assez aérée pour qu'on voit tout. Hein il faut pas euh, il faut pas qu'il y ait un fond disons il faut qu'elle soit très aérée juste les, les barres avec le la lumière dessus éventuellement bah, Apollon mais aussi le reste il faut pas que ça soit une scène au sens euh, d'une scène de, concert disons parce qu'il faut qu'elle soit assez euh, assez aérienne quand même moi j'avais pensé juste deux, barres de, trusses, je je sais pas si on dit truss ou trusses, et un, une, euh, enfin une sorte de carré en fait, avec dessus des, des euh, quelques projecteurs accrochés dessus, des haut-parleurs. C'est surtout les haut-parleurs qui comptent pour qu'on comprenne que c'est toi qui fais la musique. C'est de mettre les haut-parleurs de chaque côté, ça c'est important. Si tu veux, j'ai des beaux haut-parleurs, mais ils sont assez gros. Euh, comment ils s'appellent déjà Tu sais, c'est les haut-parleurs que j'avais achetés pour euh, l'inauguration des chalets de Noël. Euh, comment ça s'appelle un haut-parleur en anglais Un boom, boomer Non, boom. Un bou... Ah, baffle Ah bon Oh Baffle, non, baffle, j'en ai pas. Alors, je vais chercher speaker, non. Je crois même pas que c'est speaker. Mesh speaker array. C'est peut-être ça, non je pose, je dois voir ce que c'est. Non. Est-ce que c'est ça Oui, c'est ça. Regarde, mais ça, c'est vraiment pour les concerts de rock, là. C'est peut-être un peu grand, par contre. J'avais acheté ça l'autre jour pour le, concert de Akilikos mais c'est peut-être un peu grand. Ah, c'est speaker crâne. Par contre, c'est assez, on les voit d'assez loin. Euh, attends, speaker crâne. Euh, je sais pas ce que t'en penses. Il faut de la puissance. Bah oui, bah sinon, mais celui-là. Hein. Il y en a un qui fait 12 primes, je pense qu'on le voit plus loin. C'est possible qu'on le voit plus loin. Alors je vais essayer d'en poser un, on va voir. Voilà. Avec ça, il y a... alors là, il y a du son, là. Là, s'il n'y a pas de son. Mais alors, ça cache un peu. C'est un petit... Est-ce qu'on peut le réduire, d'ailleurs Ah non, on ne peut pas. Alors, attends, je vais voir ce que je peux faire avec ça toute façon, on peut pousser les... Est-ce qu'on... Par contre, j'ai remarqué qu'on voit pas trop que c'est des haut-parleurs. Je, sais que les, colonnes de haut-parleurs que je mettais avant, on voyait mieux. Là, j'ai l'impression qu'on voit pas que c'est des haut-parleurs. C'est pas très clair, disons. C'est... Enfin, quoique. Ouais, c'est crâne haut-parleur. Je sais pas ce que en penses. Je trouve qu'ils sont un peu sombres, c'est-à-dire que... Ils ont... À moins que ça soit... Euh, peut-être les éclairer. Non. Si je les éclaire, ça donne quoi Non, c'est pas, pas beau. Euh, enfin, non, il faut peut-être les éclairer avec une, un éclairage, par contre. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, si j'en mets deux, il faut pousser évidemment les... Salut Céline. Voilà, là. Mais alors le problème, c'est que je trouve qu'on les voit pas trop, ces haut-parleurs. Ça fait des, une espèce d'immense barre noire, mais on ne sait pas que c'est des haut-parleurs. Mais enfin, bon. Pourquoi pas. Ouais, quoique. Attends, je vais pousser ça. Ouais. Quoique, oui, hein, remarque. Mais je sais pas pourquoi, à moins de mettre carrément une lumière dessus. Attends, je vais essayer une lumière dessus, parce que je vais essayer avec un petit cube euh, de lumière. après, je l'efface. Euh, attribut, lumière. Je vais essayer de poser une lumière dessus, très près, pour faire un effet. Ouais, je sais pas. Non. Par contre, on pourrait mettre justement un projecteur au-dessus. Ah ben, il y a déjà un projecteur, comment ça se fait Ah ben, c'est le projecteur qui a mis euh, Camerina, oui, ça, il est à Camerina, celui Du coup, on pourrait mettre un projecteur dessus. Voilà, on pourrait mettre le projecteur dessus, pile au-dessus. Voilà. Hop, et comme ça, il y aurait une voilà, non, il n'est pas bon là. Hop, on le mettrait là, voilà. Le seul problème, c'est que là, je, moi, j'arrive pas à le régler, ce projecteur. C'est euh, Camerina a compris comment ça marche, mais il y a une régie incroyable et moi, j'aurais pas le temps de m'en occuper. De la régie, elle est derrière, là-bas, et j'aurais pas le temps de m'en occuper de cette régie. C'est très très compliqué. Voilà, bon. Ouais, c'est pas mal. Hein. Si on arrive à faire l'Apollo en 3D en plus, on est bien. Oui, bah, normalement, elle va se... Mais elle devra gérer aussi les chars, la, course des chars. Donc, euh, je pense qu'on va voir comment on se débrouille. Hop, voilà. Et à la fin, cloque, on lance. Quand ça commence à se terminer, là, ça devient ça part dans, dans l'électronique, dans, le grid. C'est un, grid complète d'électronique que je peux même faire descendre au milieu du public d'ailleurs. Tiens, pendant qu'il y a du monde, je vais voir ce que ça donne si je fais descendre. Sauf que moi, comme je serai entièrement en direct, il y a des trucs que je pourrais pas faire. Ça, c'est le problème, disons. Il y a des choses que je pourrais pas faire parce qu'on va voir que je suis en train de les faire du Je sais pas. Bon, quoi que je peux, on peut quand même voir un peu le secret du truc, mais voilà, je peux le remonter un petit peu. Je sais qu'on a laissé la place pour que les chars puissent passer. Voilà, voilà. Voilà, normalement il est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a la place pour que les chars puissent passer, qu'on puisse danser au milieu. Voilà. La hauteur, c'est ça. Ah, il démarre de là. Attends, je regarde où il démarre. De là, Ah non, il y a une barre au milieu, zut. Ah, elle était pas prévue, cette barre au milieu. Il faut que je l'enlève. Hmm. Cette barre là, je sais pas d'où elle sort. Ah oui, il y a une barre au milieu qui est pas... qui devrait pas être là. Hmm, bon, je verrai après. Je vais essayer de voir si je peux changer cette barre. Ah oui, je sais pas ce qu'elle fait là. Pourquoi elle est là, Si je l'annulais, je vais annuler. Ou j'aurais pas dû faire ça. Aïe, j'ai fait une bêtise. J'ai tout cassé son truc. Aïe, j'espère qu'il pourra le réparer. Ouh là là là là Par contre, je pourrais garder ça là, du coup. Je pourrais garder les barres. J'ai annulé le lien et j'ai cassé complètement le truc. Hmm. Du coup, je pourrais me servir des barres. Ah non, je peux pas. Bon, je jette. J'espère que je pourrais le remettre. Euh, non, j'ai tout cassé. J'ai jeté même le, le truc. Zut. Bon, j'espère qu'il me l'a donné. Oui, oui, oui. Ah, elle va pas être contente, Camérina, si elle sait que j'ai détruit le truc. Euh, je vais essayer de retrouver. Comment ça peut s'appeler Laser, boule disco, plafonnier. Aïe. Mince. Je trouve plus. Laser, boule disco, laser, plafonnier, laser. Alors ça a été fabriqué par Mentalo. Alors je vais chercher par fabricant, par créateur. Mental. Mental Néon Carnaval, voilà, c'est ça. Ouf. J'espère que c'est bien les bons, parce qu'il en a fabriqué plusieurs. Néon Carnaval, où est-ce qu'ils sont Alors là, je les trouve pas, bon. Néon Carnaval... Aïe. Il a rien là, il n'y a pas un, boîte, un... Attends, il n'y a pas une boîte quelque part. Oui. Je cherche avec les transparences. Ah si, ils sont là. Ils sont là, les néons carnaval. Et la boîte, elle est là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ils sont là, en fait. Et la boîte est là, voilà. La boîte est là. Voilà. Donc la boîte est là. Et si on clique sur la boîte, on a... Voilà, ouf, c'est bon. J'ai retrouvé eh ben, je suis content. Sauf que je me demande si c'est pas les premiers, c'est pas ceux qui l'avaient corrigé. Hmm, mince. Ah si, peut-être, oui. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Moi, je fais toujours des bêtises, moi, quand je... Aïe. Alors, comment est-ce qu'on les bouge, ces trucs Voilà. Donc, oui, c'est ça, je crois. Voilà, c'est pas mal hein, quand même. Ça fait très... Euh, mais on pourra pas le mettre trop au début parce que ça fait vraiment... C'est très très fort, donc du coup, c'est un petit peu violent. Voilà, je vais juste modifier. Je vais descendre la boîte. Voilà, je vais descendre la boîte. Je vais la mettre par là. Je vais la cacher par ici. je, vais la cacher dans un endroit et on croira que c'est une publicité alors que c'est là-dessus qu'on doit cliquer, mais il n'y a que moi qui le saura. Voilà. Donc, hop, voilà, je vais cliquer, je vais stopper, stopper, voilà. donc on a les haut-parleurs, on a les tribunes, on a tout. Il manque les chars de, euh, des, universités américaines. Mais je pense qu'ils sont en train de préparer. Et allemande. Ah, il y a Camerina, elle est où Bah elle est où Je la vois pas. Ah voilà. On est en direct sur euh, euh, YouTube. Ah, j'ai failli faire une bêtise, j'ai jeté sans le faire exprès les néons. Mais bon, je les ai retrouvés. Alors Raven, elle va faire sa scène. Voilà, je vais trouver déjà des haut-parleurs. Et elle va faire sa scène. Voilà, il y a Alexander van der Steen qui est là. Qui est belge. Eva qui est là aussi. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a participé au premier carnaval virtuel qui est passé. Ah, il y a Céline. Voilà. Donc j'ai mis la grande roue, mais j'ai heureusement j'ai pu la réduire parce qu'elle était vraiment trop grande, elle était énorme. il faudra juste que je trouve des lumières pour mettre, euh, comme dans les vraies grandes roues, des lumières qui, qui bougent un petit peu. Des sortes de... Je me sens que j'en avais des lumières comme ça pour le. Des ah, les chalets de Noël, je crois que j'en avais. Je je sais pas si elles sont en ligne. Il faudrait que je vois si j'ai des lignes de lumière. À moins de mettre le, néon de la boule. Si je mettais la boule de Mantalo, je vais, prendre la boule de Mantalo. Je vais voir si je peux la mettre et si je peux la fixer. Je vais en prendre une et je vais la mettre sur le au milieu de la ah, il y a Chapi. Voilà. Euh, alors, je vais essayer de fixer la boule ici au milieu. Et de voir si je peux la stopper de façon à avoir... Ah, mais ça fait une croix, par contre. C'est pas bon. Ça fait une croix. À moins d'en mettre plusieurs. Hmm. mettre plusieurs boules je vais voir si je peux l'agrandir. Oui, je peux agrandir la boule de Mantalo. Toc, voilà. Et je peux en mettre deux peut-être. Ou alors, est-ce que je peux changer Alors, je vais essayer de stopper la boule. Alors, je vais essayer de la stopper. Stop. Ah, je peux pas la stopper. Il n'y a pas de stop sur la boule. Peut-être Mantalo il pourra me donner un, des néons tout près, non Il faudrait lui demander de nous donner des néons. Juste la barre de néons, et comme ça je mettrai sur le. Je mettrai euh, en plusieurs barres sur la sur euh, euh, la grande roue. Voilà. Ça, sera ça sera parfait. Voilà, Chapi est là. À ah, Chapi, j'ai pas eu le temps de préparer la salle d'expo au fond là-bas, je ferai demain. Voilà. Donc, et donc on a les chars qui peuvent défiler. On peut monter dessus. Alors on va, voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on Et si on faisait un truc pour qu'on monte dessus euh, quand il est devant, comme les, comme dans les anciens tramways où on ramasse les gens. Est-ce qu'on pourrait arriver à faire un truc en pente devant pour ramasser les gens euh, Ce serait pas mal. On ramasserait les, les personnes qui sont devant le char et on les transporterait en fait. Ça pourrait être une bonne, euh, bonne idée. Je sais pas comment il a fait pour arriver à faire en sorte qu'il transporte l'avatar. Parce que normalement, il faut que l'avatar soit... Ah oui, il est physique l'avatar. Mais comment est-ce qu'il a pu transporter l'avatar Ah mais c'est parce que peut-être c'est un objet physique du coup. Oui, c'est un objet physique. Oui, c'est ça. Voilà. Donc l'idée, ce serait peut-être de faire une pente devant qui attrape les avatars qui se trouvent devant, qui dansent devant, et du coup, ils se, retrouveraient à danser. Mais après, ils, se retrouveraient ici, par contre. Ils seraient perdus ici. Il faudrait les repousser dans l'autre sens. Ceux qui n'ont euh, pas vu Qu'ils se... Voilà. Donc là, ce serait... Euh, qu'est-ce que c'est Ah, Raven, elle a une barre. Ah, mais elle est fixe. Ah, elle est un peu fixe. Voilà. Donc là, on est bon. Hop. Alors l'idéal ce sera de pousser ce char là. On va le pousser peut-être un peu plus au milieu. Comme ça on aura... Euh, voilà. Modifier, voilà. À peu près là, comme ça on laisse la place pour danser. Pour les gens qui veulent danser là. Et est-ce qu'on met des barrières ou non Parce que si on met des barrières, si on ne met pas de barrière, avec les chars, on va se retrouver avec les gens qui vont être poussés. Par exemple, si on est tous là en train de danser, on a le char qui arrive et on va se retrouver, à moins de faire un char en triangle devant, parce que là, moi, je me retrouve, je suis poussé par le char, en fait. Et si on fait un triangle devant, on va peut-être écarter les avatars, non Parce que là, je vais loin comme ça. il va m'amener jusque là-bas. Euh, avec un triangle, on pourrait, à mon avis, les pousser. Et donc, il resterait quand même là. Voilà. Est-ce qu'on peut... Ah bah non, il, faut qu'il revienne là, le truc. Eh ben, il faudra voir si on arrive à mettre un petit triangle. Voilà. Parce que dans le vrai carnaval, il y a des gens qui sont devant, qui, euh, gèrent le truc. Qui sont sans arrêt en train de pousser les gens pour pas qu'ils se fassent écraser par les chars. Et comme la plupart des gens qui sont là vont venir danser là, devant le... Euh, ils vont vouloir être le plus près, comme Chapi. Chapi, elle se met toujours euh, contre les haut-parleurs. Donc ils vont tous être là et ils vont se retrouver poussés jusque là-bas. Sinon, je mets des barrières. Hein. Le néon rose sur la grande roue. Ah oui. Par contre, il est, je le vois pas bouger, moi. Je le vois bouger de temps en temps, mais pas bouger. Mais sinon, on mettra ceux de Mantalo parce qu'ils bougent, ils ont des, ils font des espèces d'effets. Ça fait comme des guirlandes en fait. après je mettrai les arbres là-bas pour faire le jardin. Oui, oui parce qu'on mettra, il me, Mantalo il me donnera un, des néons là de, de, de, ces, et puis ça, je, je, je ferai un, les néons des boules et puis je ferai une, une sorte d'étoile C'est juste pour que ça ait l'air d'une grande roue, disons. Ça aura l'air d'une roue. Mais j'avais des trucs que j'avais mis l'autre jour. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est des sortes de guirlandes. Alors là, on est sur le char. Toc. Parce que si je mets des barrières, ça va faire bizarre. Ça hein. Ça va pas faire euh, carnaval. Alors le feu d'artifice, j'ai pas encore prévu. Je sais que j'avais des feux d'artifice, il faudrait les poser. Mais en même temps, on n'est pas sûr qu'on termine pile à minuit, on ne sait pas. On va... faut voir un peu le temps de... C'est vrai qu'il vaudrait mieux terminer à une heure précise, parce que sinon, on va... Il faudrait vraiment annoncer que ça se termine, et puis... Euh, éteindre les lumières à une heure précise. En fait. Sinon, on s'arrête jamais parce qu'après, si on a des Américains qui viennent, euh, eux, ils, sont, ils seront encore à une heure. Euh, oui, ils peuvent commencer à être dans Second Life. Ah oui, ça j'en ai des feux d'artifice, mais ils sont un peu spéciaux. Je sais pas. Ils sont bien, mais il faudrait que je les remette il faudra peut-être les mettre sur le toit de tout autour de l'Apollon, là, sur le toit. Et comment ça s'appelle J'avais fait artifice. C'est des Fireworks. Fireworks. Le problème, c'est qu'il faut que personne les, les lance avant. Mais pourquoi je trouve plus rien dans mon inventaire c'est bizarre, je trouve plus rien dans mon inventaire. Comme si mon inventaire était, était tout bloqué. Euh, non, c'est parce que j'ai plus rien. Euh, comment ça se fait C'est bien Fear, Fear, Fire. je vais le traduire en français. Je vais le mettre dans le chat et je vais le traduire. Euh, euh, fire. Euh, feu d'artifice. Feu d'artifice. Fireworks, ouais c'est ça. Fireworks. J'en ai plus aucun alors j'en avais plein. Ah mais je suis bête, je sais. Parce que tout à l'heure, comme j'avais jeté le truc de Mentalo, j'ai cherché Mentalo en créateur. Et je suis sur euh, recherche par créateur. C'est pour ça que ça me trouve rien. Ah mais voilà, j'en ai plein, ça y est. Fireworks. Alors, Advanced Control Panel. Launcher 2, 3, 4, 5, 6. Attends, je vais faire un essai parce que j'ai l'impression qu'ils vont pas très loin ces Fireworks. Ils sont un petit peu... Euh, pas terribles. Hein. Alors j'en mets un ici. Ça c'est un launcher. C'est un petit launcher. Alors on va mettre le, contrôle panel. Je le mets sur le toit pour l'instant, le contrôle panel. Ah non, mince. Zut. Il est là. Alors je vais le mettre sur le toit pour l'instant. Il suffira de monter sur le toit et puis de lancer. Euh, voilà. Toc, je vais mettre sur le toit. Je vais agrandir un peu. Pour l'instant, je le pose un peu au hasard. Ah oui, mais l'important c'est que moi je le vois pour le film, c'est ça. Parce que sinon... Euh, alors, clair que, clair que, que, in all load show. Alors, mettons que je lance le show. Non, ça, non. Play, play, répète. Voilà, alors est-ce qu'il lance lui Non, il n'y a rien ce qu'il a Bah alors ben, il y en a, y a un lanceur déjà. Quick Launch. Alors qu'est-ce que c'est Alors, euh, Play Q bah, il veut pas partir le... Alors je vais poser un autre. Donc je vais poser un autre. De cuir launcher 5. Je vais poser le 5. Oula, alors celui-là il est énorme. Qu'est-ce que c'est que ce launcher 5 Je vais le réduire un petit peu. Alors, je vais poser le 5. Je vais poser le 6. Ah, c'est parce que, oui, euh, en fait, j'avais réglé à l'époque un feu d'artifice assez compliqué avec euh, des numéros, en fait. Ouais, ça y est, lui il part, ça y est. Il y en a un qui part déjà. Mais je trouve que ça va pas très loin. c'est Ils sont un peu... Ils sont pas très très... Euh, bon, ils font du bruit par contre. Launcher 3. Voilà, attention. À moins que ça soit la dimension du launcher, peut-être qui fait ça. Oula, ça y est, ils partent tous. Ça y est, voilà, voilà. C'est bon. Attention. Par contre, ça éclaire drôlement. Hein. Ça éclaire, mais alors... C'est bizarre, ils sont partis, mais on voit rien. Ah si, c'est une sorte de pluie qui tombe. Il y a une pluie qui tombe. Ou alors c'est très haut je, les vois pas. Bon, alors je vais recommencer, je vais faire... Alors lui, il part, il part, il part. C'est horrible. Alors, choque, choque. Alors, Alors, choc. que... voilà. Alors, normalement, là, ça devrait être un feu d'artifice. Si tout va bien. Faut peut-être que je recommence. Ah, voilà. Oula. Ah, mais là, c'est le même feu d'artifice. Il faut que je mette de tous les côtés. Hein. J'ai tout mis ensemble, mais bon. Mais c'est toujours le même, on dirait. Pourtant, j'avais plein de différents. Oui, c'est de, de cuir, oui. Voilà, ah, c'est le même, hein, c'est un peu monotone. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, ah. J'ai brûlé, moi, aller là-bas. Alors, quick launch. Oui, je sais, bah ça, c'est juste pour essayer. Mais il me semblait qu'il y avait d'autres euh, trucs. Euh. Ils sont tous pareils, là. C'est énervant. J'avais préparé tout un un truc. Ah non. Aïe. Alors là, je comprends pas. Bon, alors, je sais pas. Ouais, non, c'est pas... Il faudra que je règle ça bien. Euh, quick launch. Alors, modifier. Launch in al Que in al ça veut dire quoi Alors, stop. que chaud que show, Q, show, delete, clear, que stop, Al. play, Q, once. Play une fois. Non, bon, bah, tant pis. Là, hein. on n'y arrive pas. Bon, alors, si j'en avais un autre aussi, j'avais un... J'avais un autre de cuir création. Un fervor canon, voilà, j'ai un canon. Voilà, là, c'est un petit canon, ça. Normalement, il est... Ah, voilà. Alors, lui, il jette je sais pas quoi. Mais il n'est pas orienté comme il faut, mais c'est vrai. Alors... Euh, de cuir création. Attends, je vais en mettre un autre là-bas. Voilà, là il y en a un autre qui est là. Euh, bon, de toute façon on, n'y y arrivera. Hein. Voilà, j'en mets un ici. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'avais plein de trucs différents. Et là, j'ai un espèce de truc euh, tout par... Ah non, ça y est, ça y est, ça démarre, ça y est. Qui c'est qui est là-haut Ah non, mince, c'est le pied. Je me disais, il y a quelqu'un qui vole. C'est le pied du launcher, il n'y en a pas besoin, ça, du pied. Allez, je supprime le pied. Voilà, oui, ça y est, ça y est, ça fait le spectacle. Ça y est, le spectacle est commencé. Ouf. Ça y est, il est parti. Voilà, ça y est. Voilà. Il y, a, a un qui marche pas apparemment, mais bon. Voilà, donc le problème c'est que ça éclaire énormément en bas, je sais pas pourquoi. Voilà, je les ai tous concentrés côte à côte, donc je sais pas, il faudra que je fasse plus. Ah, donc ça c'est à la fin. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça éclaire énormément le en bas. C'est pas logique. Parce que pourtant ils sont... Je sais qu'on peut faire tout un scénario en fait, on peut monter tout un scénario avec tout un tas de, feux d'artifice différents et après les lancer. Ah voilà, là le scénario il avance, Mais on peut aussi l'accélérer parce que malheureusement là il est un petit peu long. Voilà. ah oui, ça y est, ça y est, ça marche, ça marche. Alors là, ah, dis donc, c'est... Voilà, c'est la fin du carnaval. Et après, on brûle Sa Majesté Carnaval. Alors là, on brûlera Ravenne. Voilà, toc. On brûlera la reine du carnaval. Ah non, alors c'est Camerina qui sera reine du carnaval, puisqu'elle sera en Dolly. Mais on peut pas la brûler, il faut brûler le roi. Cette année, ils vont brûler un coronavirus géant, qui est le char du... Un char qui est... C'est le seul char qui a été fait cette année. C'est un gros coronavirus qui va être brûlé le lendemain du carnaval virtuel, le 27. Ah, il y a Bonego Morningan. Bonjour. Hello. Bonjour, bonjour. Bonjour, on est en direct sur YouTube. Je je sais pas si vous nous suivez. Euh, ah, ouh, ouh, ouh, pardon. Ah bah, c'est pas grave. Bah, le... Ah bon. Ah, je me tais, il voudrait surtout qu'on passe sur la de la vidéo. Ah bon, ça fait rien. Voilà, on est en direct sur YouTube et on prépare le carnaval euh, de... Le carnaval de Nice virtuel, voilà. Voilà. À ah, toute façon, le direct va bientôt se terminer puisque c'était jusqu'à 23h. Et il est 23, 22h56. on est en train de faire les essais de, euh, euh, du feu d'artifice. Voilà, donc le feu d'artifice, c'est pas mal, hein, il fonctionne finalement. Le seul problème, c'est d'arriver à le lancer euh, au bon moment et qu'il parte bien. Il faudra que je fasse plusieurs essais. Bon, bah alors, Raven à plus tard. Donc Eric, il a dit qu'il essaierait de te trouver des musiques folkloriques niçoises. Mais je vais quand même écrire peut-être au monsieur qui s'occupe du folklore euh, pour Nice, pour la ville de Nice, s'il a des musiques à part euh, ben, euh, euh, Viva la, Nitsa, la Belle, qui est ça que tu as déjà. Le feu d'artifice, il est pas mal finalement. Mais je sais pas comment le faire démarrer pour qu'il démarre tout de suite. Parce que chaque fois, c'est long. Il démarre pas tout de suite. C'est peut-être moi qui ai mal enregistré le, spectacle, en fait. Puisque c'est moi qui ai monté le spectacle c'est pas parce que truc, un euh, chargement. Donc, peut-être à Ah bah oui, il y a un problème de chargement, mais je crois que j'ai aussi, au départ, je ne savais pas comment ça marchait, j'ai fabriqué un truc un peu n'importe comment, et je crois que j'ai mis au début des très lents et des espaces un peu trop longs. Et maintenant, c'est bon. Ça y est. Voilà, mais c'est plus... en plus c'est de plus en plus haut maintenant. Alors je vais voir ce que ça donne de loin. Ah oui, je le vois de loin, donc c'est bon. On pourra avoir une caméra ici, dans les caméras. J'aurai un HUD avec plusieurs caméras, donc on aura une caméra ici, à peu près. Bah voilà, on aura une caméra au niveau du départ du feu d'artifice. On aura une caméra ici, je pense, au bout de la place Masséna. Voilà. Donc on est bien là. Voilà. On sera bien. Peut-être à ce moment-là, on pourrait faire euh, la musique euh, Nitsa Label là pour terminer, en début et en fin. Parce que la musique Nitsa Label, est très belle pour terminer. Alors Sarah, qui est une artiste, bonjour. Bonjour Sarah. Oui, j'avais pas, eu le temps de voir parce que comme on est en direct sur, sur YouTube, je préparais. On montre la préparation du cybercarnaval. Alors si vous voulez venir, c'est le euh, 26 février à partir de 21h30 heure française. Ah si elle parle français, Sarah, je sais pas. Euh, je sais pas si elle m'entend et si elle parle français. 21... Elle parle français, elle parle français. Ah bah En plus, c'est rare que je mette la voix pour toi, Sarah. Voilà. Donc euh, si elle parle français, c'est bon. Donc à 21h30, il y aura le carnaval de Nice. Ça sera officiellement le carnaval de Nice, puisque c'est annoncé par la mairie de Nice, et puisque le carnaval est annulé. Voilà. D'ailleurs, Alexander, qui est belge, m'a dit qu'en Belgique aussi, tout est annulé. Euh, donc là, on sera annoncé, mais on sera aussi annoncé par Second Life, puisque Second Life va partager sur la page d'accueil. Ils viennent de m'écrire pour me demander les renseignements pour partager sur la page d'accueil. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai qu'il vaudrait mieux qu'on termine pile à minuit, voilà. Comme ça, on, est, on décide qu'on termine, on sait exactement le durée du mix. Et comme ça, on peut dire au revoir et on ne sera pas trop non plus... Parce qu'après, si on attend les Américains et tout ça, on n'en finit plus, on va terminer à... Et après, ça, on peut ennuyer aussi les gens qui ont commencé très tôt. Donc du coup, il vaut mieux s'arrêter, puis voilà. Puis après, les gens pourront suivre le... revoir le direct sur YouTube. D'ailleurs, je sais pas combien je peux faire de temps sur YouTube. Hein. C'est 2h30, non Peut-être 3h. Il faut que je vérifie ça, au fait. Parce que si jamais c'est que 2h30... Euh, alors, ça fait 22h à 23, ça fait 2h30, ça tomberait pile. Ben, je, sais, avant, il y avait... Il y avait une ah. limite avant. Mais maintenant, je sais pas. J'ai jamais été au courant de la limite. Euh, je crois que c'est plutôt lié à la taille du fichier et à la stabilité de ta connexion Internet. Ah bah là, la taille du fichier, c'est bon. Euh, ça sera pas très lourd parce que c'est jamais très lourd. Bon, par contre, il faut que j'arrête le feu d'artifice maintenant. Bah alors, on va arrêter le direct YouTube et puis après, moi, je vais pas tarder à aller me coucher. Et demain, j'installe la salle d'expo pour Chapi et, et Anneli au fond. Mais euh, comment tu fais pour avoir un fichier qui soit pas trop lourd Parce que moi, chaque fois que je fume, euh, je, suis, je termine avec 30 ou 40 gigas. Ah oui, mais parce que c'est en... Non, là, c'est le fichier que fournit YouTube. C'est le fichier du direct, il est pas très lourd. Ah, tu passes par YouTube comme ça, direct Ah bah oui, je peux pas faire autrement. Là, on sera en direct, donc... Euh, je pourrais aussi filmer avec mon logiciel, mais bon, avec OBS, mais... Euh, Parce que moi j'utilise Fraps, je peux dire... Ah non, Fraps c'est très lourd, c'est du euh, ah, ah, non ah, compressé. je l'utilise plus Fraps, maintenant j'utilise OBS direct. Le logiciel pourrait être en direct. Alors on va couper le direct, voilà, on va dire au revoir à ceux qui regardent. S'il y a encore du monde qui regarde, mais on va dire au revoir à ceux qui regardent. Voilà, on va dire au revoir et à bientôt. Voilà, allez, je coupe le direct. Alors par contre, pour couper, il faut que j'aille là. Je vais arrêter